Salut à tous, c'est Space Channel. Nettoyer son orbite base de Kerbin, c'est bien, mais la maintenir propre, c'est mieux. Il y a quelques temps, j'avais lancé une sonde avec un Starship pour tester le mode Tundra Exploration. Depuis, bah, la sonde reste en orbite autour de Kerbin et elle ne sert pas vraiment à grand chose. C'est pour ça que j'ai décidé d'utiliser à nouveau le mode Tundra Exploration pour aller récupérer la sonde et la ramer sur Kerbin. voici le Starship avec lequel je vais récupérer le satellite. N'attendons pas, décollons. Bon, donc voici le déroulement de la mission. Super Heavy propulse Starship jusqu'à une certaine altitude. On fait atterrir Super Heavy, puis ensuite je finalise la mise en orbite avec le Starship. Je planifie ensuite un rendez-vous avec le satellite puis je le capture dans la cargo bay en utilisant les translations avec les RCS. Et puis ensuite, on désorbite le Starship, on le ramène sur Kerbin. On coupe les moteurs de Super Heavy. Je quick save. là, la première chose que l'on va faire, c'est faire atterrir Super vite. Pour cela, je vais le pousser jusqu'à son point d'atterrissage. Mais tout d'abord, je vais le pousser un peu plus loin que son point d'atterrissage et vous verrez pourquoi. Je un Super Heavy dans le rétrograde. Et je déploie les Griffins. Bon là je ralentis un peu Super Heavy parce que le moteur est sur le point d'exploser. Il est temps de freiner Super Heavy jusqu'à son vrai point d'atterrissage. Maintenant la question c'est est-ce que Super Heavy va réussir à atterrir sur une zone qui est quand même pas mal en pente hein Bon là le jeu est en train de laguer un peu. C'est parti, les moteurs sont allumés. Oh, il rebondit, il rebondit. Survivra-t-il à la chute Redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi, redresse-toi. Ah, il se débrouille pas mal, il se débrouille pas mal. Eh, c'est pas mal, c'est pas mal. Il a réussi à survivre à la chute. Il a survécu à la chute. Bon, les Gridfins sont en train d'exploser, mais Super Heavy a survécu à la chute. Maintenant, chargeons notre quicksave et revenons à Starship. Du coup, il faut que je refasse la séparation. Et je rajoute ရှိဒီကောလည်းမြင်နေ Bon, on va pas trop se casser la tête. J'ai utilisé le planificateur de manœuvre de megjep pour faire la circularisation. Et voilà, j'ai terminé la circularisation. Il est maintenant temps de vous montrer le débris. Donc voilà, un simple satellite euh, rond avec euh, deux panneaux solaires qui tourne euh, autour de Carbine sans but. Donc c'est pour ça que je vais aller le récupérer maintenant. Pour faire le rendez-vous, pareil, je vais utiliser le planificateur de rendez-vous de Megjeb. Megjeb ne fera pas le rendez-vous lui-même, je vais le faire moi tout seul mais c'est lui qui me fera les manœuvres pour que je puisse économiser un max de fuel pour l'atterrissage. D'abord, on aligne le plan avec le débris. Ensuite, j'intercepte le débris avec un transfert de Homan. Pour ceux qui ne savent pas, un transfert de Oman consiste à élever le point le plus haut de son orbite pour pouvoir intercepter notre cible. Le transfert de Oman étant terminé, je vais attendre que je sois au plus près du débris, c'est-à-dire à environ 4 km, pour pouvoir synchroniser ma vitesse avec le débris. En effet, la vitesse relative avec le débris est de 50 mètres secondes environ, mais là je la réduis à 0 mètres secondes. Ensuite, il suffit juste de s'approcher du débris. Et de répéter à nouveau la manœuvre de synchronisation. Ensuite, on peut procéder à la récupération. Pour cela, je vais ouvrir la cargo bay. J'ai placé un grappin à l'intérieur. Je vais donc contrôler le Starship depuis ce grappin. Et d'ailleurs, je vais armer le grappin. Ensuite, j'incline le Starship pour que le débris puisse rentrer plus facilement dans la cargo bay. Ensuite, il s'agit juste d'avancer vers le débris tout en utilisant les RCS pour les translations. Dès que le débris est dans la cargo bay, on ferme la porte de la cargo bay. Et c'est bon, on a réussi euh, la récupération du débris. Il suffit maintenant de faire la désorbitation et le retour sur Kerbin. Bon, le problème c'est que j'ai pas pu effacer le ciblage du débris. Du coup, je reste sur un rétrograde relatif. Le truc c'est que vu que j'ai zéro de vitesse relative, bah du coup, j'ai pas de rétrograde relatif. Donc pour pouvoir m'orienter dans le vrai rétrograde, celui de mon orbite, j'utilise le Smart ASS de MacJeb. En fait, c'est après le même SAS que celui de la Vanilla, mais sur MacJeb, ce qui est bien pratique quand vous avez un débris dans votre carte <laughs> Attends, le... Le débris s'est échappé de la fusée. Il a dû passer à travers la cargo baie. Ouais, je crois qu'il a passé à travers la cargo bay. Le pire, c'est que du coup, je peux pas aller les récupérer parce que je suis en train de les orbiter. Bref, je vais régler ça plus tard. megjep pour faire l'atterrissage. Et megjep pour des atterrissages plus efficaces, il faut que je fasse atterrir la fusée sur le KSC pour avoir des atterrissages efficaces. Je vous conseille, si vous voulez faire rentrer un Starship dans l'atmosphère, de vous diriger vers le normal ou anti-normal. Parce que comme ça, ça orientera le bouclier thermique vers carbine tout en corrigeant votre trajectoire si vous voulez. Bref, là le Starship se redresse. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Perds pas le contrôle, redresse. Ne fais pas comme Super Heavy. Pourra-t-il réussir à atterrir dans l'eau Pour l'instant, c'est pas si mal. donc là il y a un petit test horizontal mais ça va. Ok, le jeu est en train de laguer et je crois qu'il va falloir que je coupe les professeurs par moi-même pour pouvoir voir euh, si le Starship atterrit ou plutôt Amérique. Et ah bah voilà, hein, le Starship peut être récupérable dans l'eau. Hein. Ouais, il est totalement récupérable dans l'eau. Elon, prends-en de la graine. Bon, du coup, vu que les débris s'est échappés de la fusée, je vais tout simplement le supprimer euh, dans la station de suivi. Sinon, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de commenter et de vous abonner. Vous pouvez aussi regarder d'autres de mes vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt.